Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym materiale, w którym zabiorę Was do świata wyposażenia wnętrz. Odwiedzimy jeden z włoskich salonów, w którym kompletnie możemy wyposażyć nasze mieszkanie, czyli umeblować łazienkę, sypialnię, kuchnię, pokój dziecięcy, kupić wszystkie dodatki, akcesoria itd. Tak itd. Tak Zabieram Was w podróż do Campo Galliano na północy Włoch, do miasteczka, które znajduje się nieopodal Modeny. Tutaj właśnie odwiedzimy jeden z takich salonów, e, gdzie postaram się Wam zaprezentować obecnie panujące trendy oraz to, ile kosztuje mm, dany produkt, ile mniej więcej może kosztować wyposażenie danego wnętrza. I tutaj na chwilę się zatrzymam, gdyż e, mm, będziecie z pewnością porównywali to do cen w Polsce. Natomiast już Was informuję, że średnie wynagrodzenie w tym rejonie Włoch, w tych okolicach jest między 1200-1300 euro, a 1500-1600. Powiedzmy sobie między 1200 a 1500 euro plus minus 100 euro. Jest to oczywiście kwota podjęciu podatków, czyli to, co mm, pracownik dostaje na rękę. Pozwoli Wam to też mniej więcej mieć tutaj na uwadze, ile co kosztuje i ile musi Włoch pracować, żeby móc zakupić daną kanapę, wyposażyć dane wnętrze, łazienki, sypialnie czy pokój dziecięcy. Jeszcze jedna uwaga, w materiale znajdziecie na pewno, zwrócicie na to uwagę, że są dwa rodzaje cen. Cena na czerwonym tle to jest cena, gdzie kupuje się normalnie, czyli jako klient wchodzący z ulicy e, płaci tą cenę wyższą. Natomiast można przy kasie założyć tak zwaną kartę z tego klienta, która upoważnia nas automatycznie do zniżki, więc e, możemy brać w naszym końcowym rozliczeniu cenę na tle ciemnym, brązowym bądź czarnym jako cenę tą obowiązującą, no bo wiadomo, że nikt nie chce przepłacać, więc każdy zaopatrzy się w tą kartę. A teraz zapraszam Was na wizytę i na to, abyście zobaczyli ile mniej więcej co kosztuje. Serdecznie zapraszam.